Преси на готов малко, е. Преси около гледаш как някой. Браво! Маршире! Маршире! Браво, е! Марко! Там е! Завърти! Не се обръщай, не се обръщай! Върви, прям! Върви, помогни малко ли! Тони, трагичен, ти трагичен! Върни! Браво, Филип! Върни, подай един път, бе! Ибрияме, подавай!

Само си виж паса, от тебе тръгва. Само си виж паса. На 2 метра не може да подава. Къде е той средата? Виж Напреде си! Иди с него. Георги, с човека ти до него отиди. Гледай топката. Айде, айде, айде, отгоре му! Айде, Салек! Айде, сега тръгни, тръгни, тръгни да бягай. someone's coming. Marco. Ali pa smo skupine. Ali vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem vem vem vem, vem, vem, pa. vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, zvonu.

不打架。 Arrive! Nicolai! Protar! Dai Pepi! Pepi! Izlez! Ajde Armand! Niki, ajde Niki! Bravo! Ajde Armand! Ajde, ah, ajde breve! Ajde da tega Niki! Go, go, go! Ajde, daj mu je!

Haydi haydi haydi. Tini! Daj Toni! Petjaru, Pepi! Čiste! Pepi! Stani Savić, bravo! Bravo! Izvest napred! Izvest! Ej, ej! Излез напред. Иване! Излез ти напред. Напред излез! Николай, айде! Айде, айде! Браво! Пускай, айде! Айде, задръжа, задръжа! Християне, внимай! Слизай, слизай! Никой, отиди, бе! Айде, риж, букане, сета, наподай, бе! Trzymać! Chyba! Brawo! Tutaj! Топка си ви първа, бе! Още! Бъди! Аре, ми не! Не! Защото не ти трябва второ! На линията, на линията! Банко, по-бързо! Аз го концентрирам! Еми, дава се повече! Банко, хайде, изпълнявай! Браво! Сара, 20 номер е вътре, показателното се. Ходя, ходя! Ой! Георги! Къде си не, Георги? Тони, айде, Тони! Стреляй вътре! Стреляй, Пепи! Браво! Епи, хубава топка въртяща към вратата. Оска, отивай, Ачо, отивай! Алекс, отивай! Той не остане подсигурява. Влизай в полето, Алекс, още. я вътре! Качаме! Ачо, дай! Влизай, влизай!